آهای دادی یکم به هم پول بده چی؟ بابا جان تازه بهت پول دادم ساکت یاردکن کن بیاد گرم ساخ یا همینجا له نوردت میکنم نه نه غلط کردم پسرم بیا هرچی میخوای بردار برو خودت چی؟ داشتم توهم میزدم آی محمد آی بخوای همچین ایده ای رو پیاده کنی من میدونم و تو جمع کن میدم باش دیگه پیاده کردم دیگه همه بچه ها دیدن چی؟ پاکش میکنی؟ باشم برم جعفر رو کتک بزنم دلم خنک بشه آی جعفر باشو جمع کن بریم خونه امو یحیا هم تو رو بزنم هم یحیا و ساسی و بله دوستان در جهان موازی همه چی ممکنه